Ishulli Engjëllor Një vend i mrekullueshëm, një vend misterioz. Shtëpia ime. Unë jam rojtari i këtij vendi. Unë po shoh mjeshtrin smerald dhe çdo gjë që jeton këtu. Le të themi në një farë mënyre, të gjithë bimët dhe kafshët, por çdo gjë e cilivizuar është zhdukur nga ishulli. Unë i bëj gjërat në mënyrën time dhe ashtu siç i pëlqej. Nuk më nevojitet asnjeri në gjërat e mia. Por ndonjëherë, Unë mendoj se si do të ishin gjërat nëse nuk do të kisha unë këtë përgjegjësi, por pse unë u zgjodha për këtë detyrë, por ndoshta është karma e saj. Mijëra vite më parë, paraardhësit e mi u përpoqën të vidhnin një fuqi që nuk u përkiste atyre. Pyetja është, Cila fuqi ishte në të vërtetë? Kush e ndërtoi këtë faltore smeraldeve dhe ku shkuan ato? Për të mbrojtur shtëpinë time, Duhet të di çdo dobësi të mundshme. Unë e kam eksploruar ishullin në të gjithë pjesën e saj, por gjithsesi, arrij të gjej diçka të re çdo ditë. Kam gjetur rrugë të reja ndërmjet rajoneve, rrënojat e fiseve të ndryshme të ekidnës dhe mbetjet e disa grupeve që erdhën këtu më parë. Hë? Uh. Hej, uh, shiko pak. Uh, shiko këtë. Kjo është ajo se çfarë po kërkon apo jo? Hë? Çfarë ishte ajo? Çfarë? Ku ndodhem unë? Ky nuk është ishulli im. A është kjo një nga hilet e tua, Eggman? Tregoje veten! Jua bëfsha gropën të gjithve juve. Kushdo qoftë që është pas kësaj, bën mirë ta tregojë veten tani. Ne do ta zgjidhim këtë në një luft të drejtë. Dhe pasi unë të fitoj, ju do të më dërgoni në shtëpi. E kuptuat?